do vídeo começar, galera, passe lá no canal de Jonathan Games, o link, o link na descrição e o canal de Breno também. Não que vai custar, vai custar nada, que vocês puderem estar passando lá, eu agradeceria bastante, beleza? Eles gravam dois strike também, meu canal são demais, muito bom. Eu mesmo só vi se lá no sítio dos dois, principalmente o do Breno, Breno, Breno mesmo lá no Dois Strike, é muito bom, beleza? Aí você passe lá e comente, vem pelo JW, beleza? E é isso, vamos para um vídeo, valeu! Perfect.